masakan aku hari ini Ikan emas, santan, ala-ala Dewi Indra Dan juga kentang goreng Oke, buat kalian yang mau nyoba bisa kesini ya Buat kalian yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu Like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel kali ini aku ingin memasak ikan emas santan. ini ikan emasnya dan juga goreng kentang ini kentangnya sudah aku siapin nah ini ikannya di sini ada santan ada ikan ada kentang di sini ada bumbu yang sudah saya siapkan di sini ada cabai merah cabai kecil bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe, kunyit yang akan saya blender menjadi satu ya. Oke, nah di sini ada lengkuas, ada tomat, ada jeruk lemon, ada cabai kecil dan juga ada daun jeruk. Dan di sini bisa ditambahkan daun salam berhubung ini stok daun salamnya habis maka kita pakai Oke Semua sudah siap Kita akan memulai menggoreng kentang terlebih dahulu Oke Disitu kita mau memasak setelah minyak panas kita masukkan kentang sebelum ikannya kita goreng terlebih dahulu kita kasih kita kita lagi sini nah sambil ini ini adalah jeruk lemon supaya ikannya tidak amis terlebih dahulu sebelum digoreng sambil menunggu kentangnya matang kita kasih jeruk biar tidak apa ya amis oke okay secukupnya aja biar nggak terasa pahit juga nah, sambil menunggu kentang matang kita blender bumbu terlebih dahulu ya. kita balik lagi sampai benar-benar matang kentangnya udah matang kentangnya ini adalah kentangnya yang sudah matang aku goreng bagian sudah matang aku taruh di meja ya oke setelah kentangnya matang kita lanjut goreng ikan guys kentangnya yang tadi sudah jadi ya kita siapkan di atas meja terlebih dahulu ini bumbu yang tadi sudah aku blender bumbu ikannya kita taruh di sini dan di sini cabai ya cabai nanti kita akan masukkan di dalam uh, ikan santannya oke dan di sini ada santan yang sudah aku peles dan ikan emas yang sudah digoreng yang sudah aku siapkan sambil menunggu ikan emasnya matang kita siapkan dulu wadah yang mau dipakai oke okay. oke okay, kita mau kita siapkan wajahnya terlebih dahulu tuang minyak secukupnya biarkan sampai agak panas terlebih dahulu di sini aku menggunakan minyak sanko setelah itu kita masukkan bumbunya guys sampai harum setelah bumbu benar-benar harum dan matang biar tidak terasa mentah sampai pampang benar-benar mendidih kita masukkan daun serai daun jeruk dan cabai menggunakan tomat tetapi tomatnya tidak aku masukkan langsung nanti aja ini tomatnya masukinnya kalau udah mau makan misalkan sudah mendidih seperti ini kita aduk-aduk biar tidak pecah santannya setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi Ups. masukkan masukkan lagi seperti ini kita bisa menambahkan gula merah garam penyedap rasa, rasa dan tergantung selera kalau kalian sukanya dengan gula putih bisa kita tambahkan gula putih ya biar rasanya mantap pas oke nah seperti ini biarkan sampai benar-benar mendidih terlebih dahulu lama juga ya guys prosesnya biar benar-benar bumbunya itu meresap kita besarkan kompornya sedikit lagi biar cepat matang oke okay. aduk-aduk lagi nah seperti itu proses yang terakhir kalinya tinggal menunggu ikannya matang saja ya guys nah demikianlah tadi cara aku memasak sayur ikan emas tampan ala-ala Dewi Indra ya boleh dicoba di rumah buat kalian yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya terima kasih sudah menonton bye bye